යුවස ගස්මය ගලාන අදක තිරනීමගේ යුඩි පිසනක ගේන නවත් එක්ක වීඩක එක ඉති මං අදලාට කර දෙන්න හදන්නේ අපි අර හදාගත YouTube චැනල් එකට බැනර් එකක් හදාගන්න හැටි ගැන එනම් අප වැඩි කතා නැතුව ලෙක්ස් ගෝ මං කියන සස්කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන යන්න ඊට පස්සේ මෙමක් හදනේවා ඔගොල්ලන් දැන් මෙතන සර්ච් කරගන්න YouTube බැන කියලා මෙතන එනවා ක්ලික් කරාම චුට්ටලෝක ඇතිම ලෝඩ් වෙලා එනවා ඊට පස්සේ මෙතන ඒගොල්ලෝ කැමති මේක ගන්න දැන් මේ මම දැන් YouTube channel එකට දාලා තියෙන එක අද මාරු කරේ දාන්න ඕන මේකට දාමු අපි මොකද්ද දාන්නේ මේක දාමු මේක දවස් 30ක මේ ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් ගන්න පුළුවන් හැබැයි මට නම් ඒක හරි ගියේ නෑ ඒ නිසා මම නිකන් ඒවා හදනවා ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එක කැමති නම් ඕපන් කර ගන්න පුළුවන් අපිට මේ මේ ටික මොන වුණත් කමන්නේ වටේ අයින ටික මොකද ඒක වැඩි ගණන් ගන්නේ නැති නිසා හරි දැන් අපි එකක් තෝරගත්තා ඔව් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ නම මම දැන් අන්දෙන් අර මගේ එඩියුකේෂනල් channel එකට තමයි මේක හදන්නේ. හරි. අනිත් මම මගේ channel එකේ මීට කලින් දාලා තිබ්බේ මේකම තමයි. හරි. දැන් මෙතන search කරගන්න ඔයගොල්ලෝ channel එකේ නම. දැන් මගේ channel එකේ නම තමයි online education SL. එස්සේ හරි දැන් මම ටයිප් කරගත්ත මගේ අනිත් channel එකේ නම මම මෙතන ගහනවා මෙතනට නම් ඒක මම දාන এডুকেෂන් වීඩියෝ නිසා ඒකේ පොතේ පතේ දේවල් දාන්නේ මම education හරි ම්ම් හරි දැන් මේ මෙතන ඔයගලන් ලොගෝ එකක් දාගන්න දැන් බලමු මගේ ලොගෝ එක තියනවද මේකේ කියලා මෙතනට zoom වුණා හොඳයි. මෙතන zoom icon එකක්. zoom icon එකක් නැහැ. දැන්ට මම මෙහෙම තියෙන හදන්න හදන්න නිසා මේක මම අයින් කරගන්න මේක කාටවත් පේන්නේ නැති නිසා මේක මෙහෙම හරි මට හිතෙනවා এඩියුකේෂනල් channel එකක් හින්දා මේ හොඳයි කියලා. හැබැයි වාටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නම් එච්චර හොඳ නැහැ. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ කීරයි අද අපි කතා කරේ කොහොමද අපි හදාගත්ත YouTube channel එකට YouTube banner එක හදන හැටි ගැන. එහෙනම් අද වීඩියෝ කීරයි subscribe කරන්න මගේ YouTube channel like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අද වීඩියෝ කීරයි goodbye.